Mixe ala e alonhão Castanha, cravar caboça Vamos dançar Carinhar o avança Não adianta recuar é, O caminho é para frente é, é. O caminho é para te esqueces, tudo depende de ti. Vamos gravar, trabalhar, dedicar. Como diriam os versos com quem diria desculpa, só sei de nada. Não sei, só sei de nada, não sei. Todos unidos no mesmo barco, sim, meu todos unidos no mesmo barco. Os cães não vão parar de ladrar. Isto das caravanas, cuidado com a tisana. Marihuana ilegal, quase, quase, quase legal. Ei. Ei. Marihuana. <laughs> não vou te ensinar nem aprender Quem sou eu, só eu sei Porque de nada tudo pode começar Ao contrário, não para, não para o som vai te acompanhar, te guiar Vamos dançar Castanha, crava, caboçar, vamos dançar, é minha bonita querida. É vai dançar Carinhar o ar, avançar, não adianta recuar O caminho é para frente Minha querida bonita